おい石よ貴様のその右手にあるものあそれはな俺のだ俺のものだ今すぐ返せ、うん、今すぐ返せ石出てこい出てこい